Naar schatting heeft 6% van de wereldbevolking een vorm van autisme. En als je dan de rekensom maakt naar de Nederlandse bevolking, ja, dan kom je uit op ongeveer 1 miljoen mensen. Zo, eens even kijken of ze thuis zijn. Ik ben benieuwd. Ah, Hi. Dag. Welkom. Dank. Kees, wat is eigenlijk autisme? Autisme, eh, dat is een, een eh, neurobiologische stoornis. Dat betekent je wordt ermee geboren en je komt er niet meer vanaf. Tijdens de ontwikkeling eh, van je hersenen gaan de dingen anders. En als gevolg daarvan krijg je problemen met de informatieverwerking. Het opslaan van informatie die je binnenkrijgt. Eh, maar ook het reproduceren van die informatie weer. En wat zijn nu eigenlijk moeilijkheden waar mensen met autisme tegenaan lopen? Je moet denken aan eh, eh, veranderingen bijvoorbeeld, vinden ze erg vervelend. sociale relaties. Dat gaan niet altijd even lekker. Dus zich kunnen inleven in een ander. En eigenlijk alle dingen waar wij, wat wij in ons, in ons leven heel normaal vinden. En die we gewoon automatisch doen. Eh, daar hebben mensen met autisme in meer of mindere mate toch al een probleem mee. Ja, en nu heb ik begrepen dat jij een nieuw project bent opgestart om mensen met autisme te helpen. Ja, dat klopt. Het is een idee van mijn zoon Tim. En eh, de bedoeling is dat wij door middel van gaming willen proberen om mensen met, eh, met autisme verder te ontwikkelen. Dan moet je denken aan je zorgt dat je gekleed bent, dat je zorgt dat je fit bent. met z'n allen proberen een netwerk voor elkaar te zijn, elkaar te helpen. Nou, ontzettend veel dingen, maar die je aan het kapstok gaming kunt ophangen. Yeah guys, welcome to this amazing day. Tim, dit project helpt mensen met autisme door middel van gaming. Maar waarom nou door middel van gaming? Want dat kan verslavend zijn, toch? Ja, en hoewel daar zeker een kern van waarheid in zit dat het verslavend is en eh, er ook veel gezegd wordt dat het aan banden gelegd moet worden, is het in het geval van autisme is dat niet altijd zo rechtlijnig. Het kan juist heel veel helpen voor mensen om, om op te bouwen en om zichzelf te vormen tot wie ze zijn. Oké, en waar kan gamen mensen met autisme dan bij helpen? Gamen is voor <laughs> meerdere dingen goed. Eh, eh, je kan onder andere heel goed je zelfvertrouwen mee opbouwen. als iets goed gaat in een game, dan maakt het je blij, helpt je. Eh, het, het, kan je helpen frustraties eruit halen. Eh, het kan je rust geven. Eh, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Eigenlijk heel veel wat, wat <laughs> mensen nodig hebben in het dagelijks leven. En, en om verder te kunnen komen in het dagelijks leven. Dat kan je halen uit gamen. Ja, en nu heb je zelf ook autisme. Hoe kwam je op het idee om andere mensen te helpen via gaming? Um, gamen heeft mijzelf heel veel geholpen uh, tot ontwikkeling wie ik ben als persoon. Met zelfvertrouwen opbouwen, met contacten leggen. En ik dacht ermee van nou, misschien is het ook wel een manier om andere mensen te helpen en zichzelf te kunnen ontwikkelen en vinden eh, als persoon. Het klinkt in ieder geval als een heel mooi project. Dus Tim, bedankt voor de informatie. En als je thuis nou meer wilt weten over dit project, neem dan een kijkje op de website.